Happy New Year! No, dzień dobry. A znowu przed kamerą internetową mówi Dawid Snopek. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego w nowym roku. A czy no, widzicie mój nowy kapelusz? Czy to widać? No, mam nadzieję, że tak. A, <laughs> dzisiaj będę mówił krótko, no przynajmniej <laughs> mam nadzieję, że będzie krótko, na temat Sylwestra w Stanach Zjednoczonych no, ludzie chodzą na imprezy, do barów, do klubów, więc no, to tak samo jak w Polsce, więc no, tylko mam jedną uwagę i potem pokażę to, co nagrałem na Sylwestra. ta uwaga chodzi o alkohol w Stanach, bo alkohol jest bardzo ważną częścią Sylwestra. Um, <clears throat> no, e, w moim stanie, w Wisconsin, e, tylko można kupować alkohol do 21 e, godziny w sklepach. I no, bary, kluby, wszystkie takie lokale, no, w których można pić alkohol, tylko są otwarte do drugiej w nocy, e, z wyjątkiem Sylwestra. Na Sylwestra e, bary, kluby i tak dalej e, są otwarte całą noc. Ale to jest jedyny, jedyny dzień w roku. <clears throat> Więc to jest zupełnie no, inaczej niż, niż w Polsce. ale to jest tylko w naszym stanie, w Wisconsin. Różne są prawa w innych stanach. Pewnie są stany, w których można no, o dowolne godziny kupować alkohol i pewnie też są stany, w których te prawa nawet są ostrzejsze. Na przykład wiem, że w niektórych stanach w ogóle nie można kupować alkoholu w niedzielę. Teraz nie pamiętam w których, ale wiem, że, wiem, że są. Um, no, e, w tym roku um, razem z żoną byliśmy na dwóch imprezach i też na barze. Um, może imprezowaliśmy do trzeciej w nocy. no i o północy wszyscy krzyczają, piją szampan, całują, czasem są fajerwerki i no, to wszystko. Zaraz pokażę to, co nagrałem na Sylwestra. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. This <laughs> is awesome. um, there is uh, carbonara oh, type stuff in there. Look at you, I'm smart. Peppers. I wasn't counting. Film the, the liberation of the I, uh, seven layers. Everybody's dressing up today. I just dress like I usually do. That looks awesome. it sort of kind of worked. Quick, eat it. Happy New Year. Happy New Year. <laughs> Happy New Year. Arr. Oh, that looks nice. Ooh, hey. That's that's HD right there. That's the HD right there, yep. Forget how to use the lighter already? Yep. It's the first thing to go. one corner done. There's a real little tear. I didn't. You told me it was flame retardant. It's not blick retardant. Here it goes. <laughs> okay, make your wishes. burn shit out of something. I'm glad it's wet on there. That's awesome. <laughs> and then that's Helen. she painted it. Yes, she painted that's it. That's what's sitting around watching movies. Are you, you're from Stevens? 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. New Year! Go over here. Everyone's breaking out. Begin. Nice. What's your How's it going? Your brilliance. forward, and you leave it air. and you're right. Um, you have to take Kaban for that, but I don't know where he is right now. Kaban is brilliant. This is Brian uh, made a video to me because I had to work and he didn't. I'm here spinning on that dizzy edge. Kiss your face, I kiss your hand. Dreamed of all the different ways I had to make a go. Why are you so far?